Thank you. こんにちはサムですこんにちはリチャードですこちらは、えー、軽井沢のアウトレットモールです Looking for faith, looking for love in every direction そう8番はいお願いします 寒いですもう寒い嘘寒くないよ寒いです白糸の滝にやってきましたはいうんちょっと有名な観光名所みたいですけどねこんなに人が多いと思っても見なかった結構人多いねうんでもここもう葉っぱが全部落ちちゃってるんじゃない これも紅葉ではないねもう紅葉じゃないで奥行ってみないと分かんないよ行きましょうちょっと行ってみましょうはいはい looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. 寒い僕がメインそうですだよね白井島の何白井島の殺気殺気なんか、うん、想像と違って、うん、ちょっと違いますでも迫力満点だよねはい ここ結構自然いっぱいなところですうんいいよねここでこかね自然なところで何したいですか泳ごうじゃああなたをプッシュするよあなたでも片足突っ込んでみたい今日誰もやってないからできない絶対冷たいと思います、うん 麗な紅葉があります後ろにありますこれもみじだよねそうです真っ赤っかはいすごく綺麗です皆さん好きですか紅葉で紅葉紅葉また紅葉そうまた紅葉 <laughs> ちょっと今あごめん今失敗だなこれサムは親父ギャグうまいから23ギャグ <laughs> はいはい じゃあまたブラバに行きましょうブラブラうんはいはいおやつおやつの時間ですサム買ってくれた昼ご飯足りなかったからね買ってくれたチーズバーガーチーズバーガーはいあとこれコーヒーフロートはいじゃあこのまま勝ちるいいよ勝ちても <laughs> まだクリームに届かない美味しいもう寒いとても寒いとても寒い風冷たい <laughs> でも手が赤くなってきてるもん words won't change a lot. How can I make it through to you? When these silly little words are all that I've got. We can try to just pretend I could hold you once again. Cause I'm scared of feeling lost tonight. When I wake up, it's you that I think of. It's true It's so obvious But I'm holding back because You don't want me like I want you You don't feel me like I feel you Oh no And I must confess that You don't touch me like I touch you Never blush, baby, when I kiss you But you don't And I must confess that I wish I'd find someone Cause you. 今日は楽しかったですか楽しかったです紅葉いっぱい見れてよかったですまあ、ストレス解消はどんな感じできたできましたよあならよかった、まあ、今日の動画はこの辺ではいこの辺でいつも見ていただいてありがとうございます本当にどうもありがとうございます、うん、じゃあ うん次の動画ねお会いしましょう、はい、はい、じゃあまたお会いしましょうねまたライブでも、あのお会いしましょうはいライブはちょくちょくやってるんでサプライズもねやってるんで、はい、また見に来てください見てください、うん、じゃあまた次の動画とライブでお会いしましょう、はい、またお会いしましょうねはいバイバイ、はい、バイバイまたねまたね イエーイ今回も視聴者プレゼントやっちゃいます、はい、今日はどんなプレゼントですかじゃじゃーん、はい、スヌーピーのハンドタオルですはい可愛いいでしょはい可愛いいですね、ね、どのように、このプレゼントをゲットできますか、はい、はい、どのようにね、はい、はい、まずはコメントあとチャンネル登録あとシェアをしていただいた方に、えー、抽選で1名様にプレゼントしちゃいますはいはい グッドラックグッドラックはい